Od wczoraj dostałem 64 e-maile, a w skrzynce odbiorczej mam 0 nieprzeczytanych. Zobaczcie, jak to robię. Oto mój Gmail. Wygląda trochę nietypowo, bo uruchomiłem wiele skrzynek odbiorczych oraz gwiazdki. To gadżety, które są dostępne na Gmail. Każda wiadomość, która do mnie przychodzi, dostaje, dostaje flagę. Czy do zrobienia od razu, czy do kalendarza, czy do kogoś innego. Chyba, że jest to wiadomość, która zawiera zadanie, które wymaga mniej niż 2 minuty mojego czasu. Wtedy robię od razu. Część wiadomości w ogóle nie trafia do mojej skrzynki odbiorczej, bo są filtrowane czyli na przykład amerykańska pisarka, która notorycznie przypominała o webinarach, została wrzucona w filtr i jej wiadomości już nie trafiają do mojej skrzynki odbiorczej. Wprawdzie raz dziennie zaglądam do katalogu wszystkie i patrzę na odfiltrowane wiadomości, czasem znajduje się tam coś, co jest istotne. E, zrzuty z ekranu z mojego Gmaila znajdziecie na stronie internetowej, której link jest w opisie na, na YouTubie. A teraz reasumując, Przypomnijmy, trzy zasady, które stosuję. Po pierwsze, filtruję e-maile, których nie chcę oglądać. Po drugie, od razu robię to, co zajmuje mniej niż dwie minuty. I po trzecie, oznaczam flagami aktywności wszelkie inne e-maile, które są w mojej skrzynce odbiorczej.